сынабын оқушылар кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жиырма үшінші параграф электр тізбегі және оның құрамдас бөліктері ток күші кернеу деген тақырыптарды қарастыратын боламыз сегізінші сынып физикасы оқушылар әрине біздің каналға міндетті түрде келіп ә, өз бір ә, осы физика сабағында біліміңді жетілдіруге мүмкіндік аласың және де біздің каналымыздың дамуына өз үлесін қосқан боласың кеттік алай болса жалғастырамыз тоқ дегеніміз не өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақытқа аралығында қатынасын қарастырамыз яғни көріп тұрғанымыздай ток күшіміз қандай әріппен екен біз, ток күшін біз мынандай бір ә, ай белгілейміз өлшем бірлігі q ампер ал q деп жатқанымыз не екен бұл заряд электр заряды өлшем бірлігі кулон т деп жатқанымыз уақыт өлшем бірлігі секундпен қарастырылады енді бізде міне ток күшінің формуласы онда бізде Ә, зарядтың уақытқа қатынасы деген сөз енді осы жерден біз нені тапсақ болады заряд табатын болсақ формамыз қалай өзгереді заряд тапсақ тоқ күшімен уақытты көбейтеміз ал егер уақытты тапсақ біз не болады ә, уақыт тең деп жазайық иә зарядтың неге қатынасы ток күшіне қатынасы қарастырады екенбіз яғни бізде мынандай ереже бар математикада бар ғой мына бетте бөлу таңбасы мына бетке не болып өтеді көбейту көбейту мына бетке бөлу өтеді сол ереже бойынша енді қарайтын болсақ бұл жерде ә, бірлігі ампер тең болады кулонның секундқа қатынасы деген сөз бір амперіміз тең болады бір кулонның бір секундқа қатынасы деген сөз яғни бұл бізде ток күшінің формуласы осылай болады екен ары қарай жалпы ампер деген бұл андрей ампер яғни алғаш рет электр тогын түсінігін енгізген француз ғалымы андрей ампер болады яғни осының құрметіне бірлігі ампер деп қойылған да ары қарай енді ток күшін өлшейтін құрал не деген сұрақ туындауы мүмкін иә әрине бұл амперметр яғни амперметр көріп тұрғанымыздай міне амперметр ток күшін өлшеуге арналған құрылғы ал енді ол жерде бізде ә, <clears throat> амперметр жалғанады міндетті түрде тізбекке тізбекте жалғанады деп қарастырылады амперметр құралдың оң таңбасы бар яғни клемасы бар ғой міне клема деп иә ток көзінің оң полюсына басталатын сыммен жалғайды яғни мына жерде қарайтын болсақ бізде ә, мына жерге жалғанады ток келіп клемасына иә одан ә, плюсіне қарай бағытталады ал сымның ә, жалғайтыны яғни теріс таңбасын яғни минусты мына жерге жалғаймыз иә минус таңбасын, ток сәйкесінше полюсмен жалғанады яғни бұл бізде ә, сол кезде неше ампер екендігін көрсететін негізгі құрылғы екен ары қарай кеттік енді электр тізбегіндегі элементтердің шартты белгілері жалпы схема түрінде берілетін болса бізде шартты белгілер бар иә осыны міндет түрде сызып дәптерге жаттауға тырысаймыз бізде бүгінгі қарастырғамыз мұны амперметр амперметр деп қандай берілген екен міне қараңыздар бұл шартты белгісі амперметрдің иә әрбір ненің осылай көрсетілген мынау бізде шам иә ток көзі галвани элемент яғни бұл деген сөз ә, тұрақ ток деген сөз иә өткізгіш иә мына кілт яғни выключатель деп бұның барлығын дәптерге сызамыз иә жаттауға тырысамыз ары қарай енді электр қозғаушы күш яғни қысқартылып экқ дейміз яғни тұйық тізбекте бірлік оң зарядтың орын ауыстыруы барысында бөгде күштер жасаған жұмыс электр қозғаушы күш деп аталады яғни мысалы кейбір процестер болды мынандай ә, батарея не істемейді істемей қалады бір екі рет тістеп тістеп жіберетін болсақ қайта істейді иә ондай процесс бар пульттің батарейінде иә яғни сен не істедің сыртқы күш әсер етті оған бөгде күш нәтижесінде не пайда болды заряд пайда болды яғни бұны біз электр қозғауыш күш деп атаймыз электр қозғауыш күш қандай әріппен екенбіз е әріпімен белгілейміз ә, бөгде жұмыстың зарядқа қатынасына деген сөз ал енді е деп бізде жаңа айттық электр қозғауыш күш өлшем бірлігі вольт ал жұмыстың өлшем бірлігі джаульға тең зарядтікі кулонға тең осы жерден жұмыс табатын болсақ формуламыз қалай болады а тең электр күшті зарядқа көбейтіндісі немесе зарядты табатын болсақ ә, зарядымыз тең болады жұмыстың неге электр күшке қатынасы деп қарастырады екенбіз ары қарай осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік бөгде күштер ток көзінің ішінде яғни зарядымыз берілген иә так зарядымыз берілген 5 кулонға тең э, э, үшін осы жұмысымыз неше дейді 30 джоуль жұмыс жасайды табу керек электр қозғаушы күш табу керек так формуласы қалай еді жұмыстың яғни бөгде жұмыстың неге қатынасы әрине зарядқа қатынасы демек 30-ды бөлеміз 5-ке неше болады 6 вольтқа тең деген сөз түсіндік қой ары қарай кеттік енді кернеу кернеу деп не кернеу бірлік заряд өткізгіш э, бойымен орын ауыстырғанда электр өрісінің қандай да жұмыс жасайтынын көрсететін физикалық шама мысалы біздің үйімізде бүкіл жатырдың жанына 220 вольт деп қояды яғни бұл кернеуі ол сол екі жүз елуді береді деген сөз да мысалы пойызда кетіп бара жатқан кезде жатырдың астына 12 вольт деп қояды иә оның кернеуі 12 ақ вольт деген сөз яғни кернеуді қандай әріппен белгілейді екенбіз сондай сади дегенде ю әрпімен белгілейміз өлшем бірлігі неге тең болады вольтқа тең э, оны не дейді жұмыстың неге қатынасы зарядқа қатынасы деп алады екенбіз ә, сол кезде джоуль бөлінген кулон мынау бізде вольтқа тең екен енді бір милливольт неге тең дейтін болса оның минус үш дәрежесі вольтқа тең бір микровольт нешеге тең оның минус алты дәрежесі вольтқа тең бір киловольт бұл оның үш дәрежесі вольтқа тең иә бұны білеміз енді бізде осы форманы түрлендіріп көрейік мысалы осы жерден біз жұмыс тапқан кезде иә э, кернеу көбейту заряд болады дұрыс па ал заряд табатын болсақ бұл жерден формуланы иә зарядымыз тең болады жұмыстың неге қатынасы кернеуге қатынасы деп қарастырсақ болады екен ары қарай кеттік енді осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік электр қозғаушы күшіміз берілген төртте бес вольт зарядымыз берілген 2 кулонға тең табу керек бізге атқарылатын жұмысты дейді жұмыс так бірінші мына формуланы жазамыз иә ә, осы жерден жұмыс табатын болсақ электр қозғауышты көбейтеміз зарядқа демек төрт жарымды көбейтеміз екіге бұл тоғыз джоульға тең деп қарастырылады екен ары қарай енді меншіктік кедергі меншіктік кедергі деп жатқанымыз не бұл ә, бірлік ұзындықпен бірлік қимадағы кедергімен анықталынатын физикалық шама мысалы мына жерді бүйтіп қарастырайық мынау бір сым деп алайық иә қараңыздар мына сым сымның үлкейтілген түрге мынау сымның ауданы бар және сымның несі бар мына жерде ұзындығы бар L және бұл сымның қандай сым мыстан жасалынған ба алюминнен жасалынған ба ол несі тығыздығы ро яғни оның меншік кедергісі әрбір сымның өзінің меншік кедергісі бар ро деп қарастырылады сол кезде бізде ә, меншік кедергіні тапқан кезде кедергі тең болады меншік кедергі көбейтеміз мынау ұзындыққа өлшем бірлігі метр ә, аудан метр квадратқа қатынасын алады екенбіз яғни роның өлшем бірлігі неге тең екен ом миллиметр квадрат бөлінген метр дейді окей ал кедергінің өлшем бірлігі ол омға тең кедергі деп отқанымыз мынау бізде r деп отқанымыз кедергі кедергі деп қояйық окей ал мынау бізде меншікті кедергі мынау міне меншікті кедергі болып есептелінеді бұл тұрақты әрбір металдың өзінің меншікті кедергісі бар бұны кім ашқан дейтін болса Георг симон ом ә, соның құрметіне оның өлшем бірлігі ом деп қарастырылады екен окей ары қарай кеттік енді осыған байланысты бір есеп көреміз осы тақырыптарға байланысты бізде не берілген заряд берілген ток күші бер, уақыт берілген уақыт неге айналдырамыз секундқа айналдырамыз демек ток күшін табу керек міне формуласын аштық жаздық таптық 20 ампер екен иә ә, келесі есепте де солай шығару жолымен көрсеттік міне қараңыздар ә, бізде милли болғандықтан мынау не болады бір, о, бір де бес көбейту онның минус үші ампер болады деген сөз иә ары қарай уақытымыз берілген табу керек зарядты заряд тапқан кезде екеуі көбейтілетін еді иә көбейттік нәтижесі неше жетпіс бес милли ампер милли кулон иә ары қарай енді бізде мына жерде міне қараңыздар жалпы құралдардың бөлік құнын анықтау үшін біз не істейді екенбіз ә, мысалы бірінші шкалаларда көрсетілген бойынша с екі мен с екі с бірді азайтамыз с екі яғни с екі деп отқанбыз оннан нені азайтамыз бізде ә, мына бір <coughs> нөлді азайтамыз иә оның өзі шығады олардың арасында штрих сандарын есептейміз бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он екен иә алынған айырмалың штрих санын бөлеміз яғни бөлеміз деген сөз бөлейік онды онға бөлетін болсақ неше болады нөл бүтін оннан э, бізде бірдің өзі то есть нөл бүтін оннан бір емес бірдің өзі бірге тең болады деген сөз бұл осылай қарастырамыз ары қарай кеттік енді кернеудің өлшеуі яғни кернеуді немен өлшейміз дейтін болсақ кернеуді вольт метрмен өлшейді екенбіз вольт метрмен өлшейміз кернеуді ол мынандай бір неде не болады мектепке келсеңіздер құдай қаласа міндетті түрде осыны ашып көрсететін боламыз ә, бұл жерде тізбек бөлігінде немесе ток көзінің полюстеріне кернеудің өлшеу үшін біз вольтметр қолданамыз вольтметр шкаласы яғни э, қандай әріппен міне қараймыз э, бізде мынандай белгімен белгіленеді екен иә әріппен белгіленеді вольтметр вольтметр әрқашан неге ә, <clears throat> міне қараңыздар схемада белгіленуді бағана бізді көрсеттік мына жерде де көрсетіп кетейік міне э, бізде мына жерде шарттарын бердік мына жер неше вольт көрсетілген әрине 2 вольт көрсетілген иә кернеудің өлшеу шекті мәні неше 8 вольтқа дейін шекті мәні ал кернеудің бөлік құнын анықтай дейтін болсақ мына екіден нөлді азайтамыз 2 болады екіні беске бөлсек неше болады әрине бізде нөл бүтін оннан екіге тең болады деп қарастырылады иә жоқ нөл бүтін оннан екі емес одан да кіші болады деген сөз енді ары қарай кеттік бізде вольтметр әрқашан тізбекке қалай жалғанады екен параллель жалғанады деп қарастырылады окей жақсы арғары қарай енді осыған байланыс есептер бірінші есеп екінші есеп үшінші есеп шығарамыз міндетті түрде түсінбесек болады және ең соң осы тақырыбымыз қаншалық түсінген түсінбеген білу үшін осы бір бар болғаны төрт есепті бердік пысықтаймын яғни осыны шығарып бізге жібересіздер жақсы оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды міндетті түрде біздің каналға тіркеліп лайк басуды аямаңыздар жақсы сау болыңыздар